Как настроение покупать гитару? Стрёмно. Друзья, всем привет! Сегодня у нас блог о том, как я буду покупать себе новую акустическую гитару. Та гитара, на которой я играю, ей уже больше 15 лет, и она такая видавшая виды, так скажем. И восстанавливать ее не факт, что будет э, разумным решением, потому как сама по себе эта гитара, она изначально была не самого лучшего качества, и проще и, наверное, грамотнее будет просто купить новый инструмент, который будет уже с подключением, со звукоснимателем. Я считаю, что очень важно перед покупкой инструмента прийти в магазин и пощупать ее вживую, потому что личные впечатления э, от звука, от эргономики этого инструмента, они всегда очень сильно могут отличаться от обзоров на том же YouTube, который вы можете посмотреть. К сожалению, мы зашли не в тот магазин. Это оказался магазин электрогитар, поэтому мы направляемся, но ну, благо он близко, магазин акустики. Попытка номер два. Надеюсь, что это тот магазин. Добрый день. Здрасте. Здравствуйте. Я брат. Это ДТшка. А. ДТЦ 1. А, то вот полномассивная GM. Да, да, да. Вот я выбрал несколько претендентов. Вот первый из них — это Sigma GM SG45, копия 45-го дредноута от Gibson. Очень сбалансированный звук, мягкий такой, без особенных перекосов. А, звучит приятно, но, правда, гриф широковат немножко. поиграй немножко пальцами. Упражнения хорошие. Могу сказать, что немножко гриф широковат для меня, может быть, чуть-чуть. Вот, но в целом очень приятное сбалансированное звучание. Пробуем другую. Второй претендент – это Sigma DT28H. Это такой копия мартиновского дреднота. Тоже очень классная гитара. Вот гриф здесь мне нравится чуть больше, чуть более тонкий такой, более слимовый. звук более яркий такой, чуть более богатый бертонами в э, верхнем диапазоне, но менее такой мягкий, менее глубокий, я бы сказал, чем у э, Джеймс Рукет. больше, чем та или меньше. Может быть, в каких-то смыслах чуть больше, но глубины у нее явно меньше. И вот такая модель э, SDM18E. Она самая дорогая из всех, которые я пробовал. Она стоит сейчас 94 тысячи. Да, это, конечно, очень сильный конкурент. Я даже боюсь подумать, что было бы, если бы у меня были эти 94 тысячи. Нет, очень классная гитара. Главное, что здесь есть подключение, и она очень-очень богата, круто звучит, сбалансирована. Вот у нее есть глубина, которой нет D28. И у нее какая-то есть вот э, такая упругость в звучании, что мне очень нравится при игре всяких рифов, таких вот э, каких-то прикольных ходов. Классная гитара. еще один претендент на покупку. Бюджет 76 тысяч. Гитара DM SG5. Эм Очень прикольная копия Хаммингберга. Звучит интересно. Не так э, глубоко и проработано, как предыдущая Sigma. Но тоже прикольно. Очень-очень даже. Это вариант в черном исполнении. Вот. Лично мне нравится больше. В общем, выглядит прикольно. ребята. Это уже Мартин, стоит 240 тысяч. Но ну, предлагают рассмотреть вариант. Да, это Мартин. Что сказать. Очень классно. Далее, ребята еще одну гитару, посоветовали а, как, аль как альтернативу <laughs> Мартин. Нет, не за миллион, слава богу. Это Taylor 414 CE. Она с а подключением. Сейчас послушаем. Thank you. А как, э, что сколько стоит такая? 281. А дороже даже? Да. Но там есть звукосниматель. Понятно, вот. понятно. Это 400 серия, это тоже уже сделано в Америке. это А гитара американская, это американская. Все гитары с кейсами. Ага. 280, да? Очень классно, очень классно. Даже, наверное, лучше, чем Мартин. Но у нее еще и звукосниматель есть, так что тоже плюс. Ну и финальный вариант. Ребята подогнали. Как <laughs> всегда, спасибо гитарному клубу. Гитара стоимость 300 тысяч рублей. Даже не знаю, что сказать, потому что сейчас на ней поиграл. И ощущения такие, что это то, к чему я шел всю жизнь. на чем не остановились. Потому что, как, как вы понимаете, гитара за 70 лучше гитара за 50, гитара за 150 лучше гитара за 100, гитара за 300 лучше гитары за 240. Поэтому на такой позитивной ноте я с вами прощаюсь и ухожу в раздумье. После нескольких часов игры и обсуждения и мысленных э, каких-то простраций, я пришел к выводу, что покупать DT1 э, вообще нет смысла, потому что, ну, звук, конечно, так себе. А покупать D20, DT28, которая за 53, тоже смысла особо нет. Почему? Потому что в ней нет звукоснимателя. И, ну, ставить звукосниматель — это, ну, плюс еще, может быть, тысяч 15-20 Стоимость гитары уже будет там около 73-75. Еще я послушал Hummingbird, копия Hummingbird от Sigma. Тоже, как вариант, можно рассмотреть, но она глуховата. Она глубокая, она мягкая, но она глухая. Что мне тоже не особо нравится. А, и играл бы я на ней, тоже вопрос. Вот. Вот такой вариант. Это Sigma SDM 18E 194. Мне очень понравился. Конечно, я сейчас расскажу про сравнение с, э, с Мартином, но это очень классный такой вот сбалансированный вариант. Она довольно хорошо звучит, она сбалансирована. Конечно, не имеет такой, э, такого объема, такой 3D-эффекта, как Мартин за 300, но она очень даже классно звучит и имеет подключение. Она хорошо сделана, она как бы приятно держать в руках, приятный гриф. Вот еще последние как бы, два идут по возрастанию. Это Тейлор 414 а, SE, классная гитара. Мне понравился гриф, очень, очень классный, удобный гриф, а, практически как у электрогитары. Есть подключение, звучит очень сбалансированно, мне понравилась она прям ровненькая такая. А, Нет особо каких-то э, выраженных, явных там высоких частот или средних, она прям такая ровная. И самый топ на сегодняшний день это Martin D38. Стоит он 294, чтобы не сказали, 95. Этот вариант, конечно, для меня является эталоном, но на данный момент надо подумать, надо хорошенько подумать, прежде чем делать такие покупки. Естественно, она звучит просто, ну, это... Ты сразу переносишься в какой-то другой мир, когда ты слушаешь, когда ты играешь на этой гитаре. Ты просто... Ты, ты улетаешь с Земли вот, на другую планету просто, и все. И вот мои впечатления на сегодня. Хочу вам только сказать, что прежде чем что-то покупайте, поиграйте сами составьте свое собственное мнение, и только после этого берите. Спасибо, что смотрели. Э, ставьте лайки, пишите комментарии. Оставайтесь с нами, как говорится. Всем пока.